новости на телеканале УТР. Студия Анна Чегусова. Здравствуйте. Киев и Москва и в дальнейшем будут сотрудничать в сфере науки и совместно разрабатывать инновационные проекты, делиться опытом реализации новых технологий. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Николая Азарова и сопредседателя Совета Центра разработки и коммерциализации новых технологий Сколково Жоры Алферова. Стороны договорились в следующем году в Киеве провести очередное заседание консультативного научного совета. По мнению Жореса Альферова, самая большая проблема российской и украинской науки – ненужность научных достижений нашим экономикам. Стороны также обсудили совместные проекты в области нанотехнологий. Для России и Украины чрезвычайно важно реальный выбор наиболее существенных проектов по развитию технологий, потому что мы за эти 20 лет оказались на обочине. И здесь, я думаю, мы должны быть так же, как и во многом другом вместе. Сколково это не территория, а идеология, как в новых условиях реализовать наиболее эффективно трансфер новых технологий в промышленность, как научные достижения коммерциализовать. И мне кажется, что было бы э, хорошо, может быть, провести в будущем году Сколковский совет в Киеве. Для нас э, чрезвычайно важно, мы никак не можем найти это решение. Я думаю, что и в России та же самая проблема. А, найти те направления, которая актуальна именно для нашей экономики, для нашей промышленности. Вот а почему не реализуются какие-то результаты научных исследований? Почему они не востребованы? Потому что нет прикладного приложения их. Инфляцию в 5-7% прогнозируют в следующем году в Украине в администрации главы государства. Об этом рассказала первый заместитель главы администрации президента Ирина Акимова. Одновременно рост ВВП в следующем году ожидают 3-3,5%. По словам Акимовой, аналогичные цифры называют международные организации, специалисты Международного банка и МВФ. Я могу сослаться на точку зрения э, консенсусного макропрогноза, который делается. Э, внутри Украины представителями, в том числе э, общественных организаций, Министерством экономики на следующий год. То есть этот консенсусный прогноз, который всегда включает в себя пессимистический и оптимистический э, сценарий, колеблется между 3 и 3,5%. Расследование дела днепропетровских террористов завершила Служба безопасности Украины. Обвинения в совершении взрыва в Днепропетровске, Харькове и Запорожье выдвинули четырем гражданам по статьям создания террористической группы, теракт и незаконное изготовление и хранение взрывных устройств. Обвиняемые сейчас знакомятся с материалами дела. По данным СБУ, в ходе следствия допросили три сотни свидетелей. Напомним, 27 апреля в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва, пострадал 31 человек. Взрывное устройство было заложено в бетонные мусорные баки. Четырех подозреваемых подозреваемых в совершении теракта задержали в июне. Двое из них сотрудники кафедры политологии в одном из местных вузов. Русский язык стал региональным в Харьковской области. За это большинством голосов проголосовали депутаты облсовета. Напомним, статус регионального русский язык уже получил в Одесской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Севастополе. 10 августа вступил в силу закон об основах государственной языковой политики. Согласно документу, украинский остается единственным государственным. 18 языкам предоставлен статус регионального, там, где не менее 10% граждан используют язык нацменьшинств. Thank 15,5 тысяч ДТП, более 2 тысяч погибших и 19 тысяч травмированных на дорогах Украины за этот год. Такие данные приводят в Укртрансинспекции. Вследствие экстремальной езды водителей и неосмотрительности пешеходов в Украине погибает втрое больше людей, чем в Европе. Причины во всех странах одинаковы. Непрофессионализм водителей, превышение скорости и неэффективная система наказания нарушителей. Впрочем, в Украине существует еще одна проблема – неудовлетворительное состояние дорог. В Украине насчитывается 178 тысяч километров дорог общественного пользования. 56% путей государственного значения нуждаются в ремонте. И только 2 тысячи километров трасс в год ремонтируют, отмечают специалисты. Автострады международного значения отремонтировали к Евро-2012. На остальные нужен кредит. Впрочем, связь между плохими дорогами и огромным количеством ДТП, которые на них происходят, минимальная, уверяют эксперты. Менее 5% от общего количества аварий всього було подано 15 судовых позывов Всего подано 15 судовых исков. Четыре из них удовлетворено на сумму около 20 тысяч евро. По одному отказано, а по 10 еще идут судебные разбирательства. Количество таких процессов за последние годы превышает 5% от тех ДТП, которые произошли по данным ДАИ, обращений к нам из-за неудовлетворительного состояния дорог или по причине того, что дорожные условия были сопутствующим условием возникновения ДТП. И количество количество выигранных таких судебных исков намного меньше. 41% ДТП происходит по причине невнимательности пешеходов, говорит Евгений Прусенко. Остальной процент – вина водителей. Это купленные права и медицинские справки, а также недостаточная квалификация водителей автобусов и маршрутных такси. Чтобы уменьшить аварийность на дорогах, при Кабинете министров создали общественный совет. Была создана рада при Кабмине. То есть которые будут все это отслеживать, вопросы безопасности, и, соответственно, будут вводиться классность водителей, как в старые добрые забытые времена. То есть человек перед тем, как заняться перевозкой людей, он должен там 3-5 лет отъездить на одном транспорте, потом получить, соответственно, класс и так дойти до первого класса. И, соответственно, у нас тогда уменьшится уровень ДТП именно по вине водителей, которые не подготовлены. Общественные организации, которые заботятся о безопасности дорожного движения, требуют пересмотреть систему нарушений за превышение скорости в городах и создание аварийных ситуаций. В частности, использовать опыт Евросоюза по накоплению штрафных баллов для нарушителей. Ирина Тищенко, Инесса Занина, Игорь Каркадым. Новости УТР. Школьные каникулы подходят к завершению. Для правоохранительных органов это был период повышенной готовности, отмечают ведомстве. На протяжении всего сезона милиционеры проводили профилактическую операцию под названием «Лето-2012» среди работников образования и детей. Она заключалась в беседах, интерактивных играх и знакомстве с работой милиции. Главная цель – уберечь подрастающее поколение от правонарушений. За три месяца, по словам правоохранителей, было зафиксировано более 2000 преступлений с участием подростков. В основном кражи. 8% преступлений совершено под воздействием воздействием алкоголя. В то же время дети сами зачастую становятся жертвами преступников. За лето более двух тысяч пострадавших от мошенничества, ограблений, разбоя, сексуального насилия, ДТП, а также пропавших без вести. Міністерством внутрішніх справ прийнято від В Министерстве внутренних дел было принято соответствующее решение. По каждому случаю пропажи без вести ребенка в первый же день возбуждается уголовное дело по признакам убийства. То есть в априори мы уже считаем, что ребенок может стать жертвой преступления. Соответственно, возбуждая такое уголовное дело, мы имеем возможность применять оперативно-розыскные оперативно-розыскные мероприятия. последние годы у украинских школьников наблюдается улучшение зрения, осанки, а также зафиксировано меньше нарушений опорно-двигательного аппарата, констатирует Министерство здравоохранения. Все благодаря медосмотрам, которые проводят по новой методике, ссылаясь на мировой опыт. В этом году, кроме обязательной проверки перед новым учебным годом, школьников тестируют на склонность к употреблению алкоголя, наркотиков и курения. С одного боку, это с одной стороны, это первично-учетная документация, удостоверяющая, что родители во время того, как ребенок проходит ежегодный профилактический осмотр, знакомятся с анкетами, с кризисными вопросами в этой анкете, которые могут привести к мнению родителей, что ребенок изменил поведение, а каким-то образом что-то делает не так. Это привлечет внимание с одной стороны родителей, с другой стороны преподавателей к поведению детей, может указать на то, что ребенок употребляет или наркотики, или алкоголь, или курит. Это является профилактическим выявлением факторов риска. Сказка о спящей красавице стала реальностью. Творческий проект привез в Киев канадско-украинский художник Тарас Полотайко. Кровать разместили прямо посреди музея. Поцеловать красавицу может каждый желающий. Если она откроет глаза, придется идти в подвенец. Парни, которые хотят поцеловать красавицу, перед входом в зал к девушке подписывают контракт. Согласие жениться на поцелованной. А девушка, в свою очередь, подписывает контракт, по которому обязуется выйти замуж за того, на кого после поцелуя она захочет посмотреть и откроет глаза. К тем, кто откажется жениться, будут применены штрафные штрафные санкции. Красавец в проекте 5 по два часа в день они притворяются спящими и по очереди ждут своего принца. Женихи съезжаются со всей Украины. Проект продлится до 9 сентября. Хотя идея базируется на сказочной истории Шарля Перо, она имеет более глубокий смысл, рассказывает автор. Идея была про в целом идея о терпении и ожидании. На мой взгляд, украинский народ на протяжении истории проявляет терпение по отношению чего-либо и ждет. Но однажды терпение ведь может лопнуть. Поэтому я решил сделать такой проект, таким образом воплотить идею. Красавица тоже ждет. И на этом у меня все. Хорошего вам настроения и до встречи на телеканале УТР.